မင်္ဂလာပါရှင် ကျမကတင်ငန်းညွန်ပြည်သူစေယုံကြီးခွဲစိတ်ကုသဆောင်မှပမောက္ခဒေါက်တာခင်လေးချို ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယခုကျမတင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာကမိမိကိုယ်တိုင်ရင်သားဆန်းသက်စစ်ဆေးနည်းဖြစ်ပါတယ်ရင်သားယောဂါမှာအသက်အရွယ်ကြားမမရွေးဖြစ်ပွားနိုင်တော့လေကျမတို့အမျိုးသမီးများမှာပုံမဖြစ်ပွားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ကျမတို့မြန်မာမိန်းကလေးအများစုမှာဒလိထုံးတဲ့အစဉ်လာအရအဆက်အကြောက်ကြီးရကြပါတယ်။ အဆက်အကျောက်အလွန်ကြီးတဲ့အတွက်ယောဂရှိမရှိသိလို့တော်လဲရင်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းမြန်းစုံစမ်းစမ်းသက်စစ်ဆေးမှုခံယူရန်အလွန်ခက်ခဲကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ယခုကျမတင်ပြမယ့်အတိုင်းမိမိကိုယ်ကိုမိမိစမ်းသက်စစ်ဆေးကြည့်ပြီးထူးခြားမှုများကိုမှတ်သားထားပါ။မိမိကိုယ်တိုင်စမ်းသက်စစ်ဆေးခြင်းအဆင့်တစ်အနေဖြင့်မိမိရဲ့အတွင်းခံအင်ဂျီကိုအစွန်အထင်းရှိမရှိကြည့်ရှုပါ။အစွန်အထင်းရှိရင်မှတ်သားထားပါ။노တိုက်မိခင်ဖြစ်ရင်လည်း နှုတ်ရည်ဟုတ်မဟုတ်သေချာစွာကြည့်ရှု၍မှတ်သားထားပါစမ်းသက်စစ်ဆေးခြင်း အစစ်နှစ်အနေဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုစစ်ဆေးရန်အတွက် ကြည်မှန်တစ်ချက်ရှိတွင်မတ်တရက်ပါ ပြည်လင်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းအဝိအစားများအားလုံးအတွင်းခံအင်ကြီးအပါအဝင် ချွတ်ပါ ထို့နောက်ကိုနေဟန်ထား၄မျိုးဖြင့်မိမိရဲ့ရင်သားနှစ်ဖက်လုံးကို ကြည့်ရှုရပါမယ်ကိုနေဟန်ထား၄မျိုးမှာ၁လက်နှစ်ဖက်ဘေးချ၍မတ်တရက်ခြင်း 2. လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ခါထောက်၍မတည့်ရခြင်း3လက်နှစ်ဖက်မြှောက်၍မတည့်ရခြင်း4လက်နှစ်ဖက်ဘေးချ၍မတည့်ရရာမှမိမိကိုယ်ကိုရှေ့သို့45ဒီဂရီခန့်ကိုင်း၍နေခြင်းတို့ဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးရပါမယ်။ယင်းတို့ကိုဟန်၄မျိုးစလုံးဖြင့်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရာတွင်ရင်သားနှစ်ဖက် ပုံတံတန်အရွယ်အစားတူညီမှုရှိမရှိကြည့်ရှုရန်လိုပါတယ်။ ရင်သားဘယ်နေရာမှာမဆိုအနာရှိမရှိကြည့်ရှု၍အနာရှိပါကနေရာနှင့်တကွမှတ်သားထားပါကိုနေဟန်ထားအားလုံးတွင်သို့မဟုတ်တစ်ခုခုတွင်အလုံးအကျိတ်တွေးရှိပါကလည်းနေရာနှင့်တကွမှတ်သားထားပါရင်သားဤအရေပြားသို့မဟုတ်노သီးကောင်းနှစ်ဖက်အယောင်တူညီမှုရှိမရှိကိုလည်းမှတ်သားထားရန်လိုပါတယ်노တိုက်မိခင်မအပ노သီးကောင်းမှအရေကြခြင်းရှိမရှိ ကြည့်ရှု၍အရေးကြသောနေရာကိုမှတ်သားထားပေးပါစံသက်စစ်ဆေးမှုအဆင့်၃အတွက်မိမိရဲ့လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ရင်သားရဲ့6နေရာစလုံးကိုပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းတစ်ဖက်စီအလှည့်ကျစံသက်စစ်ဆေးပေးပါစံသက်ရမယ့်6နေရာမှာ1ရင်သားအတွင်းဘက်အပေါ်ပိုင်း2ရင်သားအတွင်းဘက်အောက်ပိုင်း3ရင်သားအပြင်ဘက်အောက်ပိုင်း4ရင်သားအပြင်ဘက်အပေါ်ပိုင်း5နိုဒီကောင်းတဝိုက်နှင့်6ဂျိုင်းတို့ဖြစ်ပါတယ် ထို့သို့စမ်းသက်ရာတွင်ရင်သား၏တနေရာရာ၌အလုံးကျိတ်တွေးရှိပါက တွေးရှိသည့်နေရာကို အတိအကျမှတ်သားထားပေးပါစမ်းသက်စဉ်ရင်သား၏နိုသီးကောင်းမှသွေးသို့မဟုတ် အရေတစ်မျိုးမျိုးကျလာပါက နေရာနှင့်အရေအမျိုးအစားကိုပါမှတ်သားထားရန်လိုပါတယ်ကျလာနိုင်တဲ့အရေတွေကတော့1သွေး2အစိမ်းရောင်အရေ3ပြီး4 နိုးတိုင်မိခင်မအပနို့သို့မဟုတ်နို့ရည်ကြီးနှင့်အခြားအယောင်ရှိအရည်များဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုစမ်းသက်စစ်ဆေးရာမှာ၁ရင်သားမှာအနာရှိခြင်း၂ရင်သားနှစ်ဖက်ပုံသဏ္ဍာန်အရွယ်အစားမတူညီခြင်း၃အလုံးအကျိတ်တွေ့ရှိခြင်း၄ရင်သားအယောင်မတူညီခြင်း၅နိုဒီကောင်းမှအရေးကြခြင်းတမျိုးမျိုးတွေ့ရှိပါကမိမိတွင်ရင်သားနှင့်ပတ်သက်သောယောဂတမျိုးမျိုးရှိနေပါပြီ။ ဒီလိုလက္ခဏာတွေတွေ့ရှိပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နီးစပ်ရာကျန်းမာရေးဌာနများမှာပြသဖို့လိုအပ်ကြောင်းအကြံပေးတိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်။မိမိကိုယ်တိုင်စံသက်စစ်ဆေးရာမှာ ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်နေပြီးမဲ့နီးစပ်ရာ ကျန်းမာရေးဌာနများမှာရင်သားယောဂရှိမရှိစံသက်စစ်ဆေးခံတဲ့သူအချို့လည်းရှိပါသေးတယ်။၎င်းတို့မှာ၁ရခင်ကကင်ဆာယောဂါဖြစ်ပွားမှုသူများ၂မိသားစုတွင် ကင်ဆာယောဂါရှိသူ သို့မဟုတ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားသူများရှိသူများမှာနီးစပ်ရာဈေးရုံဈေးကန်းကိုတွားရောက်ပြသသင့်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကလေးမွေးဖွားမှုချင်းမရှိသောအမျိုးသမီးများကလေးရှိတော်လဲအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မိမိကလေးကိုနိုးမတိုက်နိုင်သူများသွေးဆုံးခံသည့်အမျိုးသမီးများယောဂတစ်ခုခုအတွက်ဟော်မုန်းဆေးတောက်သုံးနေရသူများဖြစ်ခဲ့ရင်လဲရင်သားယောဂရှိမရှိကိုယောဂလက္ခဏာမပြမီကပင်စတင်စစ်ဆေးစမ်းသပ်ခံယူသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုရင်သားယောဂါလက္ခဏာတစ်ခုခု ရှိသူများသို့မဟုတ်ရင်သားယောဂါလက္ခဏာမရှိတော့လဲအထူးဂရုစိုက်ပြီးစစ်ဆေးမှုခံယူသင့်သူများမှာပါဝင်ခဲ့ပဲဆိုလို့ရှိရင်နီးစပ်ရာ ကျန်းမာရေးဌာနများကိုတွားရောက်စစ်ဆေးမှုခံယူပါရန်တိုက်တွန်းရင်းယခုတင်ပြမှုကိုညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်